hello welcome friends table chart कैसे बनाया जाता है गूगल शीट में आइए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर गूगल शीट मैंने ओपन किया है यहाँ पर ये टेबल आपको दिखाई पड़ रही होगी ये टेबल हमने जो मैंने बनाया है इस पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ अब ये आपको और भी अच्छे से दिखाई पड़ेगी तो ये एक टेबल हमारे पास है और इसके लिए हमें चार्ट डिज़ाइन करना है तो चार्ट डिज़ाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं चार्ट डिज़ाइन करने के लिए हम इस पूरे टेबल को सिलेक्शन में ले सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये टेबल आ जाएगा सिलेक्शन में अब ये टेबल सेलेक्ट हो चुका है हमें इंसर्ट पर जाना है सिंपली और इंसर्ट पर जा करके ये चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली बन करके आ जाता है लेकिन ये टेबल चार्ट नहीं है ये कॉलम चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबल चार्ट में तो हमें यहाँ पे जाना है फिर नीचे आना है नीचे आते चले जाइए आते चले जाइए और यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा टेबल चार्ट तो बस आपको टेबल चार्ट पे क्लिक करना है और ये आपका टेबल चार्ट रेडी है आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं मतलब कि यहाँ से देखिए यहाँ से साइज़ इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं क्लिक करेंगे तो ये साइज़ जो है छोटी बड़ी हो जाएगी इस जिसे हम टेबल चार्ट के नाम से जानते हैं ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी आपको दिख जाएगा ये देखिए ये कुछ इस तरीके से स्क्रॉल भी आप इसे कर सकते हैं अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो इसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है ठीक है आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी देखिए स्क्रॉलिंग इफेक्ट कब आएगा स्क्रॉलिंग इफेक्ट तब आएगा जब इस डेटा का साइज छोटा होगा ये देखिए ये छोटा किया मैंने इतना छोटा किया डेटा को अब ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है ये देखिए ये ये कुछ इस तरीके से तो आप इजिली भी स्क्रॉल कर सकते हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video